אז אתם רציתם מאוד, אז קבלו. Oh my God, oh פשוט נראה כמו קורא אני. Apple pen, pineapple pen, uh, pen pineapple apple pen. Damn it. הכבוד סנאפצ'אט. אוקיי, אז זה היה כל העדכון שיש לסנאפצ'אט להציע לי. אוקיי, אז אמ, כן, הסנאפצ'אט שלי נמצא ממש פה למעלה. יש פה כזה סנאפ קוד, תסרקו אותו, או השם שלי נמצא ממש פה אם אין לכם כוח.